Estamos aqui, você e eu, eu e você. Estamos aí na escuridão, esperando isso aí começar. Então você me pergunta, por que diabos este filme tem narrador? Aí eu te digo, Cassino de Scorsese é um puta filme e uma obra-prima. O filme tem dois narradores. Bem, é isso aí. Acho que você me entendeu, ou não. Vamos rodar essa fita que o show vai começar. isso que aconteceu. O que vocês acham? Por que vocês ainda dão bola pra essas minas? Sei lá, meu. Tem esperança esperar as coisas mudarem depois de tanto tempo. Mas chega disso. Perdemos a vida. somos vigiados pelos iluminados. É mesmo? É, cara, se quiser eu mostro ali na internet um vídeo que fala disso. Não precisa não, eu acredito, viu? Agora fiquei mas como que funciona isso aí? A tipo os agentes da Matrix? aquele filme é bom, primeiro. Passa o cinzeiro aí, alguém. Pera aí. O primeiro? Por quê? Você não gosta dos outros? Cara, o segundo decai muito. O terceiro salva a trilogia, né? Tem estilo de anime e tal, melhor destaque. Mas, putz, aquela conversa do arquiteto não faz o menor sentido. Só a terceira vez que eu vi que eu comecei a entender. Nisso, bom humor. Cara, você gosta, gosta. Tem que falar é porque arquiteto, não faz o menor sentido. Fala de gosto, não. Então, quero dar Iluminados controlando nossas mentes. Os iluminados não são então, os inimigos de Lâmpada ou de nossos demônios? Aham. Mas isso é só a teoria da conspiração. As teorias aí, ó, só sempre para alimentar o dedo de Ambral, só. Essas é besteiras, né? Sabe o que controla nossas mentes de verdade? os capitais. Bom. Sabia dessa não? são então, os marionetes do capitalismo, manipulados por seus tentáculos. Hã? <laughs> Peguei, né? Curtiram, né? Trouxas. Nossa, tá certo. Ô, oh, mas ainda tem outra coisa que eu preciso contar pra vocês, mano. O quê? Paul McCartney já morreu e foi substituído por um sósia. Pô, esse negócio vai falar que o Paul McCartney foi substituído por merda com soda. Olha, é bem possível. Ah, não. Lá vamos nós de novo. Pô, eu tenho que estar isso aí, pô. Dá um cigarro alguém. Vamos, pode então isso por aí. Cara, nós somos vítimas de várias conspirações. E a do Boa é incrível. Vocês precisam ouvir. Nossa, precisamos mesmo. Podemos fazer uma votação. Ah, se não quiser, não precisa então. ficou nervosinho o experimento. Canta pra caralho. Ele é caralho. Canta pra caralho. Ele já ganhou algum prêmio musical? <laughs> tem uma coisa que o universo nos ensinou, é só essas bandas, músicas que a música patrocina que ganha esses prêmios aí. Que saudades anos 60, que era mais linda, mais corrente. O que, que foi? Não posso ter saudade da época que eu Saudade implica em você ter estado lá antes. Bando do tamanho atual? De onde você essas frases? Sei lá, acho que minhas frases têm uma sintonia próxima com minha filosofia, sabe? É tudo uma questão de ampliar um pouco a mente. Bem, acho que está na hora. Fui! galera. Ô, galera, tem cerveja aqui ainda. been out.